रक्तचाप भनेको के हो वाट इज ब्लड प्रेसर मुटु खुम्चदा वा फुक्दा धम्नीको भित्तामा लाग्ने चाप वा बललाई रक्तचाप भनिन्छ यो मुटुको गतिले गर्दा धम्नीको भित्तामा उत्पन्न हुने बल हो यो एक किसिमको बल हो जुन मुटुले रगत पम्प गर्दा उत्पन्न हुन्छ रक्तचाप धम्नीको भित्तामा नापिन्छ यो स्वस्थ मानिसमा one hundred twenty by eighty mm of Hg हुन्छ जसको अर्थ सिस्टोलिक रक्तचाप एक सय बिस एमएम एचजी र डायस्टोलिक रक्तचाप अस्सी एमएम एचजी हो मुटु खुम्चदा धमनीमा उत्पन्न अधिकतम चापलाई सिस्टोलिक रक्तचाप भनिन्छ सिस्टोलिक रक्तचाप एक सय बिस एमएमएचजी हो एउटा स्वस्थ मानिसमा सिस्टोलिक रक्तचाप वा अधिकतम रक्तचाप एक सय बिस एमएमएचजी हुन्छ मुटु फुक्दा धम्नीमा उत्पन्न न्यूनतम चापलाई डायस्टोलिक रक्तचाप भनिन्छ एउटा स्वस्थ मानिसमा डायस्टोलिक रक्तचाप अस्सी एमएमएचजी हुन्छ यसलाई नाप्न स्फ्याग्मोम्यानोमिटरको प्रयोग गरिन्छ वा रक्तचाप नाप्ने उपकरणको नाम स्फ्याग्मोम्यानोमिटर हो